那你进到后期就是酱油啊！啊！我看一下，我没有宝箱可以开。哎呦喂，钥匙碎片有三个，我如果这个可以开三把，就可以开三个宝箱了。 我刚五个箱子，快要变四个箱子。我现在有六七八八个，然后这个一拖拉库的，然后这个一拖拉库的造型碎片，你敢信？都不知道可以拿来干嘛。干，又是一个我想换的血月魅魔伊丽丝，可以，这可以换的，留着留着，下一个下一个。 你《梦游仙境》史诗造型碎片，可是我可以分解它。哈哈哈哈哈！没有了。干史诗你尊重一下好不好？不是，啊，因为我有啦。哦，有了就分解掉啊。对啊，因为我有啊，没办法。这这不是我想分解它，这是我有了。 <laughs> 最后一个车再开开。 可以，非常可以，露露星光少女组史诗造型碎片。对，我已经有了，谢谢。 <laughs> 没有，我爽了，爽了，对， <laughs> 超爽的。我有爽，今天运气不错，干！我要去抽卡。